李小龙的拳法秘密，我们要揭秘一下。嘘嘘嘘嘘啊！就这个拳，这个拳，就是他在好像空手大大会的时候有演示，对吧？你演示一个，他怎么演示的？他忽然定住了。我看那个，他这样的是这么着，定住了，这样啊，对，是吧？这种感觉。OK，这个拳呢，其实挺好用的，是不是？那这个技术是拳击的吗？这个不是，是咏春，的。是咏春的是吗？啊，确实不是拳击，拳击选手老用，不是拳击的技术是吧？对。 这说明什么？这说明格斗的融合度。在我们拳击里啊，教的时候是不让这么去教，不让这么这么去教的。你看，我们都是什么？正规的，正规的出拳，正规的出拳，正规的，走走，嘘，走，嘘，走。然后打完之后，我们还有律动，走，嘘，打完了不定在那儿，对，就是这意思。走，你这练会了，你可以通过干扰动作、我假动作虚晃，点他。 棒棒，这个在拳击角度的教练教这个技术吗？而且不会教，不教就是自己悟出来的。这个很好用的啊，我跟你讲，这个拳呢看着很轻是吧？其实打上去那种跟鞭子一样的，也也也挺难受的，也挺难受的。而且对方呢，其实他是害怕不敢过的。阿力老师说的是真的还是假的？这不好说。其实练泰拳那些朋友，我真的建议大家，你可以尝试尝试这种拳法。这种拳法，你你觉得甩出去李小龙那种感觉的哈，和直线直接出出去哪个更快啊？ 肯定甩是甩的更快是吧？这个其实更快，但问题什么呀？你不能让人知道，不能让人知道。打的挺好，像练太极拳朋友，所以你可以试试这个，把它当成虚晃，包括直指摆，把那黄，把把，然后很轻啊，第一下很轻，它其实很好用，好吧？感谢收看啊，希望这个可以帮助到大家，帮助到一些李小龙的粉丝。哎，收看我们下期见。